La maestría en literaturas española y latinoamericana es una maestría que ya tiene muchos años, eh, se inició en el 2001, es una maestría que apunta a atender a al menos tres literaturas, literatura latinoamericana, literatura argentina, literaturas españolas. Eh, esto, bueno, le da una enorme riqueza y eh, nuestra intención justamente es el entrecruzamiento entre estas áreas. Eh, es una maestría además que privilegia en su plan de estudio, digamos, la teoría literaria, la historia, también la conformación de los campos culturales y también la interacción entre literatura y cultura. Eh, algo que mm, nos interesa remarcar también es que es una maestría eh, cuyos alumnos eh, provienen de distintas profesiones y de distintas geografías, lo cual enriquece mucho también el intercambio, en las aulas. Oh, o tenemos un elenco de profesores móvil, muchos de ellos formados en la Universidad de Buenos Aires, pero también muchos profesores extranjeros. Eh, esto da una variedad de perspectivas, una variedad de abordajes, de metodologías. Invitamos, por cierto, a que se inscriban.